老铁们啊，大鹏哥啊，生的老铁们啊，嘎嘎的，这玩意儿好的，哎呦，就这味儿啊，都嘎嘎的啊。 煎韭菜，婆萝卜丁，蘸点农家酱，再来个鸡大腿，必须得吃肉，老铁们啊！